Мир будет другим, его переделают и переформатируют. Вот я сейчас э, цитирую президента Республики Беларусь. Вот, на мой взгляд, на этих фотографиях как раз-таки передел и переформатирование мира. Потому что людей окончательно разделили на первый и второй сорт. Если у тебя паспорт гражданина США или Евросоюза, то тебе можно все. А если вот как там лежит паспорт мальчика из Шри-Ланки, то можно делать все. Можно бить, можно выталкивать за забор – можно выбрасывать, можно избивать мать при детях, ни за что не отвечать. То есть на сегодняшний день мир действительно переформатируется, и многие могут спросить, зачем было доставать эти фотографии, потому что ситуация на границе сейчас уже другая. Но на самом деле абсолютно ничего не изменилось. Если мы посмотрим, то те страны, которые были разграблены сильными мира всего, да, они на сегодняшний момент в том же положении что кто-то из них получил, допустим, ту часть зерна, которая должна была поступать при зерновой сделке, нет. Может быть, кто-то помог Сирии после землетрясения? Нет, потому что там люди второго сорта, и она под санкциями. Мы ну, вот думали о том, что в архиве Белта вот на сегодняшний момент более 600 тысяч фотографий. И с момента Великой Отечественной войны, вот, наверное, такого ужаса в глазах детей, в глазах матерей, людей, которые спят в лесу зимой в палатках, мы не видели. Поэтому мы хотели показать эти фотографии. Да, у нас их несколько тысяч. Здесь их всего 100, но этого достаточно для того, чтобы задуматься о том, что на самом деле сегодня происходит, что такое европейская демократия, что такое права человека и что такое свобода. Текущая ситуация на государственной границе с Евросоюзом остается сложной, и говорить о стабилизации обстановки на текущий момент не приходится. Мы по-прежнему фиксируем попытки насильственного выталкивания беженцев через э, так называемые калитки для животных, которые ни разу не э, использовались по своему прямому назначению. С начала этого года а, белорусские пограничники пресекли э, таких вытеснений общим количеством более 4,5 тысяч э, человек. За три неполных месяца этого года действия с определенных сторон привели к смерти 10 беженцев, четверо из которых были обнаружены на границе с Латвией. Сегодняшняя выставка – это фотоистория о продолжающемся кризисе на границе, о том, как европейская псевдодемократия обесценила жизни людей. Меня пригласили сегодня, сказали, что будет выставка по этому вопросу, который э, много из нас, но ну, из Африки именно переживали. Еще есть, которые до сих пор э, я, у меня нет э, новости о них. Поэтому я хотел э, узнать побольше здесь. Когда я приехал, я ничего не знал о Беларуси. Даже никакой слов, только «привет». <laughs> Я все учился здесь, и уже три года я здесь, и я видел, как э, Беларусь уже много, намного лучше, чем где я жил, поэтому я не смотрю больше на то, что говорят в интернете. Я, я вижу и знаю, что жизнь лучше здесь тех, которые убежают ну, за границу, они думают, что там лучше. Я не знал, что говорить, чтобы э, они передумали. Все, что я знал, что много умерли, и это не, не хороший путь. Если, ну, есть многие варианты, поэтому надо подумать побольше. Помощью беженцам занимался Центр системной правозащиты, это наша, наша правозащитная организация. Что касается показаний Миличичка о массовых расстрелах э, мигрантов в польских лесах, то вы знаете, сейчас буквально недавно европарламентарий, она же Полька, руководитель одной из гуманитарных организаций Польши заявила о сотнях пропавших э, беженцах в польских лесах. Кроме того, только членами ее организации 37 трупов было найдено э, в польских лесах. То есть я полагаю, что чем больше пройдет времени, тем мы больше услышим э, слов э, от правозащитников, от людей, у которых совесть не позволит им скрывать эту информацию. Кроме того, э, тот момент, что польские власти до сих пор запрещают посещение Э, для журналистов, для правозащитников, территория, о которой говорил Эмиль э, Кроме того, в Польше запрещено вообще обсуждать эту тематику. Мы от своих партнеров в Великобритании знаем, что британские СМИ получили запрет еще год назад на а, обсуждение вообще тематики беженцев, гибели беженцев в польских лесах, и в частности, дело Эмиля Чечка. Поэтому говорить о том, что, ну, например, если говорить о западной прессе, что-то поменяется, какие подходы, нам не приходится. Мы, как э, делали заявление относительно гибели мигрантов, так мы на этой позиции и находимся, и будем настаивать, э, стараться, чтобы все-таки это получило международную оценку и было проведено полноценное э, расследование. Вы знаете, что э, Гаагский трибунал, к которому мы обращались официально, Центр системной правозащиты, нам прислали ответ, и они заявили, что такие количества погибших, о которых мы заявляем, это не дело Гаагского трибунала, и нам нужно обратиться, куда бы вы думали, в польские суды. Ну, как вы понимаете, в польских судах это Сейчас э, с той властью, которая имеется, а, это и Дуда Моровецкий, партия «Право и справедливость», которая абсолютно блокирует инакомыслие в Польше. А, никаких а, возможных расследований, вообще обсуждения этой темы на данный момент невозможно. Данная выставка организована совместно с общественными организациями, Государственным пограничным комитетом и средствами массовой информации. В первую очередь она нацелена на то, чтобы наглядно показать всю жестокость, которая происходит э, в пределах государственной границы в отношении мигрантов и беженцев. Также она нацелена на то, чтобы привлечь внимание общественности общественности не только в нашей стране, но и за рубежом. Э, сейчас все экспонаты, которые вы видите, которые находятся э, в том числе э, на этой выставке, это реальные фотографии и реальные вещественные доказательства из материалов проверок и уголовных дел, которые находятся в производстве Следственного комитета. Именно это сейчас наглядно показывает всю циничность наемников в форме, которые стоят на границе западных стран. Э, сейчас э, это э, мы пришли к тому, что люди в форме, которые находятся на охране границы Польши, Литвы и Латвии, взяли на себя право решать, исключительное право решать, кто достоин жить в пределах границ Евросоюза, кто недостоин. Следственным комитетом постоянно фиксируются факты актов жестокости, факты насилия, вооруженного вытеснения беженцев э, с сопредельных территорий. Это подтверждается в том числе наличие у э, мигрантов, тела которых э, находят правоохранительные органы, наличие документов стран Польши, Литвы, Латвии, продуктов питания, либо еще каких-то предметов с маркировкой этих стран. Следственным комитетом фиксируются все факты, проводятся проверки, расследования уголовных дел для привлечения всех виновных к ответственности. Всем будет дана принципиальная правовая оценка. Польшу не случайно э, называют марионеткой э, западных стран. И вот на протяжении всего 20 века, конечно, здесь чувствуется рука Лондона. После окончания Второй мировой войны к этому э, вот эта вся роль в разруливании да, ситуация перешла еще и к Вашингтону. И польские политики, они, конечно же, они не свободны в своих действиях. Это они и они сделать по-другому ничего не могут. То есть на какие-то вещи они закрывают глаза, это игнорирование проблемы, но оно уже достигло э, таких пределов, что же это игнорирование перешло всякие границы и перешло в сторону вот этих вот э, чудовищных преступлений, преступлений против человечности. Это, естественно, что польские элиты, они скрывают да, то, то, чем они занимаются, те приказы, те распоряжения, благодаря, э, из, выполняя которых вот эти польские пограничники, польские силовики совершают вот эти преступления зрения. Естественно, что в официальных СМИ мы этого не просто не найдем никакого упоминания, но вся информация будет всячески э, скрываться и переворачиваться. И поэтому действительно очень важна вот эта э, выставка, которая показывает действительно всю правду, то, что происходит э, на границе в польских лесах. Уже есть у нас договоренность с Российской Федерацией, у нас первый город, скорее всего, будет Смоленск. Э, вот, где мы тоже планируем разместить эту выставку на центральных э, улицах нашего города, чтобы с ней могло ознакомиться максимально э, большое количество человек.